CUET PG 2023 application closes tomorrow on qet.enter.nic.in. How to apply? National Testing Agency (NTA) will be closing the CUET PG 2023 application soon. As per the official notice, the last date to apply for the CUET PG exam is tomorrow, May 5, 2023. Candidates who wish to apply for the Common University Entrance Test can submit their registrations on the official website, qed.enter.nic.in. As per the official schedule, the CUET registration last date was April 19, 2023. However, NTA and UGC chairman decided to extend the registration date till May 5, 2023. Candidates can refer to the steps shared below to know how to apply for the CUET PG exam on the official website. CUET PG 2023 How to apply. Visit the official website qet.enter.nic.in. On the homepage, click on the link for CUET PG 2023 registration. Once the registration closes, NTA will be opening a correction window for candidates from May 6, 2023 to May 8, 2023. The dates for the city slip and admit card will be issued by the agency in due course of time. CUETPG 2023 is scheduled to be held on June 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, 2023 The detailed date sheet with subjects will be issued by NTA later. Keep a check here for the latest updates on CUETPG 2023 exam. If you have not subscribed our channel please subscribe now to get latest updates on education notifications. Thanks for watching. A new page will open, register yourself with the portal. Fill in the application form and upload all documents required. Pay the application fees, if any and, submit the form. Download and take a printout for future references. किस राज्य से आप आते हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आप जहां से बिलोंग करते हैं पिन कोड यहाँ लिखेंगे मोबाइल नंबर दोबारा से मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोबारा से ईमेल आईडी को लिखेंगे और ये सही से लिखना है क्योंकि ओटीपी वेरीफाई होता है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए वरना इसे छोड़ सकते हैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है अगर ये जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है सेम है परमानेंट की तरह तो इसको ठीक करेंगे सेम सेम कॉपी हो जाएगा यहाँ पासवर्ड आपको बनानी है आठ से तेरह करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए एक जो है upper case lower case numeric at वगैरह कोई भी करेक्टर यूज करके आप पासवर्ड को बनाएंगे यहाँ दोबारा उसी पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे यहाँ सिक्योरिटी कोई भी ऑप्शन को चूज करेंगे और उसका आंसर आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं इस कोड भर के सबमिट करेंगे सबमिट करते हैं यहाँ से पेज प्रिव्यू आएगा इसे क्लोज करेंगे सारी जानकारी को वेरीफाई करेंगे और इन सबको टिक कर देना है की जो भी आपने जानकारी दिया वो सब चीज यहाँ पे सही है अगर कुछ भी गलती है तो आप यहाँ पे इडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करके इडिट कर लीजिएगा नहीं गलती है तो यहाँ एग्री करके आप जो यहाँ पे क्या करेंगे सबमिट करेंगे सबमिट करते हैं फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके जो है आप जो है आगे आगे बढ़ेंगे ओटीपी वेरीफाई करने के बाद सबमिट करेंगे यहाँ पे आपका जो है पहला स्टेज कंप्लीट हो जाता है अब आपको क्या करना है ईमेल को वेरीफाई करना है तो आप ईमेल वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और इस कैप्चा कोड भर के आप जो है क्या करेंगे यहाँ पे जो है सबमिट करेंगे ना तो आपके ईमेल पे भी ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को यहाँ लिख के वेरीफाई करके होम पे आ जाएंगे अब ओटीपी वेरीफाई होने के बाद से यहाँ पे आपको देखिए कंप्लीट अप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है इस प्रकार से आपके सारे जो है इन्फॉर्मेशन शो होंगे कि क्या क्या जानकारी आपको भरनी है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है यहाँ पे आपका जानकारी शो होता है यहाँ गार्जियन का मोबाइल नंबर ऑप्शनल है अगर देना चाहते दीजिए वरना इसे छोड़ सकते हैं डोमिसाइल राज्य किस राज्य के आप निवासी है यहाँ पे आपको बतानी है यहाँ आपको कैटेगरी बतानी है आप जनरल से आते हैं या एस सी एस टी जो भी कैटेगरी आपको अपना बता देंगे कैटेगरी को ये विकलांग है तो आपको यहाँ पे बताना है यस नो में अगर है तो बताइए वरना नो कर दीजिए क्लेम स्पोर्ट्स कोटा अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे और अपना लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में बताएंगे नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल इसको नो कर देंगे ये हट जाएगा एक्स सर्विस मैन है तो यस नो में आपको बतानी है एनुअल फैमिली इनकम पारिवारिक आय कितना है लगभग लगभग एक लाख एक लाख से दो लाख दो लाख से तीन लाख जो भी कैटेगरी आप आते हैं बताएंगे रिलीजन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है इंप्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका आप अनएम्प्लॉय है या इम्प्लॉय है तो अपने अकॉर्डिंग बता देंगे रोजगार या बेरोजगार इसके बाद यहाँ पे आर यू काश्मीरी माइग्रेंट अगर काश्मीरी माइग्रेंट है तो हाँ करेंगे नहीं है तो नो करेंगे कैप्चा कोड भर के सेव नेक्स्ट करेंगे सेव नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में पूछ रहा है कि आपके पास आधार नंबर अगर है तो हाँ करेंगे और यहाँ पे आपको सबमिट करेंगे ओके करेंगे आधार कार्ड नहीं है तो नो भी कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे अगर आप अपना आधार कार्ड देना चाहते लगाते हैं इसको टिक करेंगे और आधार संख्या लिख के इसको कंफर्म करके कैप्चा कोड भर के आगे सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे मान लीजिए आप अपना आधार कार्ड नहीं साझा करना चाहते तो ये वाला ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ सकते हैं अगर आपके आधार कार्ड में जो जानकारी है सेम अप्लीकेशन फॉर्म में जो भर रहे हैं वो सेम सेम नहीं है तो इसको दूसरा वाला ऑप्शन को भी टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे टेस्ट पेपर का नाम आएगा आप चूज करिए कि आप जो है आगे कौन सा टेस्ट पेपर देना चाहते हैं मतलब किसके लिए आप अपियर होना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सारे जो है टेस्ट पेपर आपको आएंगे देखिए यहाँ पे Vedanta B H U Veda Shukla Ayurveda या बीएड साइंस e या बीएड लैंग्वेज e या commerce disaster studies economics general general यहाँ पे देख रहे हैं ना एल एल एम इस तरह से library information science mass communication yoga public health physical education या डांस या फाइन आर्ट्स जियोग्राफी या हिस्ट्री लेना चाहते हैं arts of history home science मतलब आप कौन सा जो है विषय से पीजी आगे करेंगे वो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है बताना है तो यहाँ पे आपके सारे जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं आप जो भी लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज करेंगे आप यहाँ पे मल्टीपल भी चूज कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे हो गया योगा चूज किया यहाँ पे डांस मैंने चूज किया फिर यहाँ पे हम जो है हिस्ट्री भी जियोग्राफी भी जो हम अपना अनुसार जितना विषय के लिए हम अपियर होना चाहते हैं टेस्ट पेपर देना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करेंगे अब जिस जो टेस्ट पेपर आप यहाँ चूज करेंगे वो रिलेवेंट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग कि हाँ आपके ग्रेजुएशन में ये विषय है तो हम आगे जाएंगे तो ये आपका मिल सकता है और उसी का आगे जो है टेस्ट होगा तभी आपका मेरिट बनेगा तो आप उस विषय में मतलब पास होंगे तो आपको जो है आगे एडमिशन मिलेगा ये नहीं कि आप तैयारी किसी और के लिए कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी चूज कर ले नहीं आप अपने रिलेवेंट के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे चूज करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे यहाँ पे आपको इंट्रेंस एग्जाम का सेंटर बताना है तो यहाँ पे जो आप सिटी मतलब अपना एड्रेस फिल किए रहेंगे ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है राज्य आएगा और उस राज्य को चूज करेंगे तो उस राज्य में जहां भी आपको सेंटर बनाए गए हैं आपको सेंटर देखने को मिलेगा फिर यहाँ पे जो है अगेन दूसरा एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है फिर यहाँ पे जो है फादर का ऑक्यूपेशन पिताजी क्या करते हैं एग्रीकल्चर है बिजनेस है मेडिकल इंजीनियरिंग है या सेल्फ इंप्लॉई है डिफेंस सर्विस में है या अदर है अपने अकॉर्डिंग बताएंगे पिताजी का क्वालिफिकेशन क्या है matric graduation illiterate post graduation जो भी है बता देंगे मम्मी का यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछ रहा है आपकी माता का तो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे यहाँ पे कई सारे और भी ऑप्शन है तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं यहाँ पे वो कहाँ तक पड़ी हुई है अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कैप्चा कोड को भरेंगे सेवन एस करेंगे अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से आएगा क्वेश्चन पेपर तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे जो जो है चार च्वाइस किया था आपको याद होगा पीछे आप बैक करके देख सकते हैं तो उन चारों का यहाँ पे जानकारी जो है आ जाएगा कि उसका क्वेश्चन पेपर आप कौन सा मीडियम रखना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं उसका कोड यहाँ पे बस शो हो रहा है आप बैक जाके देख सकते हैं या नोटिफिकेशन से भी जो है जानकारी को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं देख सकते हैं जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से देखिए आपको दिया हुआ है तो आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा जानकारी बहुत ज्यादा अगर हम सारी जानकारी को यहाँ पे कवर करेंगे ना तो काफी ज्यादा समय लगेगा जैसे यहाँ पे देखिए सीओ क्यू पी इक्कीस तो हम यहाँ भर रहे थे दिखाई हैं इक्कीस वाला यहाँ पे देखिए ऊपर में योगा वाला मैंने चूज किया था तो यहाँ पे देखिए आपको आ रहा है तो उसी तरह से आपको नोटिफिकेशन में जो कवर किया गया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप योगा से करना चाहते हैं जिससे भी करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कोड केवल शो होगा अब यहाँ पूछ रहा है यूनिवर्सिटी बताइए अब देखिए इतने सारी यूनिवर्सिटी में जो है आपका योगा सिखाया जाता है तो आप यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी का प्रीफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग जो है पढ़ के समझ के दे सकते हैं कि आप जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी को चूज करने के लिए यहाँ पे जो है चूज कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है चूज करने का आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर सकते हैं मल्टीपल का इसकी वजह से इस विषय के लिए आप जो है हिंदी इंग्लिश किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं एग्जाम और कौन से यूनिवर्सिटी में आप अपियर होना चाहते हैं किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग बता देंगे फिर इसका भी फिर इसका भी तो आप मल्टीपल जो है विषय कोड के लिए आवेदन दे सकते हैं मल्टीपल यूनिवर्सिटी के लिए आप यहाँ पे जो है एक साथ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान कर दिया गया पहले क्या होता था मेरिट के बेस पर बनता था तो काफी सारे बच्चे जो है जिनका कम मेरिट होता था वो छंट जाते थे उनका एडमिशन ही नहीं हो पाता था लेकिन अब इंट्रेंस एग्जाम कर दिया ना तो काफी सारे बच्चों का जो है यहाँ पे मौका मिलता है यहाँ पे फॉर्म भरने का तो आप यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटी मल्टीपल विषय के साथ आप जो है च्वाइस कर सकते हैं इसके बाद से कैप्चा कोड भर के आगे बढ़ेंगे अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपसे जो दसवीं क्लास की जानकारी बारहवीं क्लास की जानकारी ग्रेजुएशन क्लास की जानकारी यहाँ पे पूछी जाएगी आप जो है सभी जानकारी को बताएंगे कैसे बताना है समझिए यहाँ पे पास है उसको पासिंग ईयर बताएंगे कि आप जो है ग्रेजुएशन का पास मैट्रिक का पास किए थे स्ट्रीम यहाँ पे टेंथ आएगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी बताएंगे या बोर्ड का नाम बता देंगे तो बोर्ड है तो बोर्ड यूनिवर्सिटी जो यहाँ सर्च भी कर सकते हैं उसको से मोड परसेंटेज वाला है कि सीजीपीए वाला है यहाँ पे आपका आएगा कि कितना में कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है टोटल मार्क्स कितना आपको मिला है परसेंटेज आ जाएगा रोल नंबर लिखना है institute name and address institute का नाम और एड्रेस क्या है ये आपको लिखना है फिर बारहवीं की जानकारी बतानी है बारहवीं का पासिंग ईयर आपको बताना है कि कब आपने बारहवीं पास करे थे यहाँ से आपको ऑप्शन आएंगे स्ट्रीम आपका यहाँ पे नहीं आएगा बस ऐसे ट्वेल्थ आएगा यहाँ पे आपको आएगा कि किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से आपने पास करे हुए हैं बारहवीं ये आपको बता देंगे उसी कंडीशन में फिर ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा कि आप पास है कि अपियरिंग है तो अगर सपोज आप लास्ट ईयर में अपियरिंग है 2023 आप जो है अपियरिंग है तो आप अपियरिंग में यहाँ पे क्या कर सकते हैं भर सकते हैं तो आपको रोल नंबर और ये सब जो है पासिंग ईयर नहीं पूछेगा पासिंग ईयर दो ऑलरेडी आएगा ठीक है ना यूनिवर्सिटी का बस नाम यहाँ पे आपको जो है बता देना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने जो है यहाँ पे अपियरिंग हो रहे हैं लास्ट ईयर आपका क्या है इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है रोल नंबर बस लिखना है इंस्टीट्यूट का नाम अगर आपको बस बता देना है तो रोल नंबर तो आपको मिल ही गया होगा क्योंकि एग्जाम दिए होंगे आप अपियरिंग में अगर आप पास है तो पास चूज करेंगे और यहाँ पे पासिंग ईयर आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा कब आपने पास करा था कोर्स का स्ट्रीम क्या था बी था बीकॉम था बीएससी बीटेक क्या था वो चूज करेंगे यूनिवर्सिटी किसी का नाम अगेन चूज करेंगी रिजल्ट मोड परसेंटेज है कि सीजीपीए है और परसेंटेज चूज करेंगे तो परसेंटेज आपको बताना होगा कि आपका जो है ग्रेजुएशन में कितना परसेंट है कितना में कितना नंबर आपको मिला हुआ है रोल नंबर इंस्टीट्यूट का name and address pin code भर के आगे बढ़े जाएंगे अगले स्टेप में पूछ रहा है क्या आप जो है कभी पास हुए हैं नेशनल लेवल एग्जाम या अदर कोई एग्जाम यस में आपको बताने अगर यस करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि नेशनल लेवल बताइए गेट या जी पेट e या सी मेट e या आई एफ एफ या यूजीसी नेट e अगर इसमें से कोई भी आप पास किए हैं तो उसको चूज करेंगे और यहाँ पे पासिंग ईयर स्कोर कार्ड यहाँ बता देंगे नहीं पास किए तो नो कर देंगे करेंगे इसकी वजह से इस कैप्चा कोड भर के आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो की दस से सौ के के बीच होनी चाहिए सिग्नेचर अपलोड करनी है जो चार से सौ के के बीच होनी चाहिए और ये जो है आपको जेपीजी फॉर्मेट में जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करनी है सिंपल है चूज फाइल पे क्लिक करेंगे जो भी आपका फोटोग्राफ है उसको चूज करेंगे ओपन करेंगे यहाँ पे आपको आएगा कि आप क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर लीजिए नहीं करना चाहते तो अपलोड ओरिजिनल का ऑप्शन है अपलोड कर सकते हैं अपलोड पे क्लिक करेंगे आपका फोटोग्राफ अपलोड हो गया इसी तरह से सिग्नेचर को भी फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से कैप्चा कोड आएगा सेव एंड नेक्स्ट करेंगे अगले स्टेप में आपका पेज प्रिव्यू आएगा पेज प्रिव्यू में सारी जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि जो भी अपने जानकारी दिया सब चीज सही है नीचे आएंगे यहाँ आपको सबको टिक करना है कि हाँ ये सारी जानकारी जो है मैंने सही से भरा हुआ है इस तरह से टिक कर देंगे नहीं टिक करेंगे आगे कन्फर्म नहीं होगा इसके वजह से एग्री करेंगे फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे यस कर देंगे यस करते ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और वेरीफाई करके ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है यहाँ पे आपको अपलीकेशन फी दिखाएगा तो यहाँ पे आपको देखिए अपलीकेशन फी का ऑप्शन आएगा आपको पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करना है ऑनलाइन चूज करेंगे प्रोसेस ओके करेंगे अगले स्टेप में आपको पेमेंट जमा करना है इसमें से कोई भी गेटवे को चूज कर सकते हैं जैसे हम मान लीजिए एच डी चूज करते हैं प्रोसेस करेंगे आगे चल के हमारे पास कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पे एच बैंक का क्रेडिट कार्ड तो ये वाला सी बैंक का डेबिट कार्ड तो ये वाला अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो ये वाला मतलब एच के अलावा अदर बैंक डेबिट कार्ड है एचडीएफसी के अलावा तो नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है यूपीआई या स्कैन एंड पे का भी ऑप्शन है तो आप में से जो भी ऑप्शन है अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पेमेंट को जमा करेंगे फाइनल प्रिंट आउट निकालेंगे हार्ड कॉपी और अपने पास रख लेंगे तो इस प्रकार से फ्रेंड जो है सीयूटी पीजी e दो के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जानकारी समझ में आ गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमें दीजिए जाए तो और देखते रहिए डियर सेल्फिंग forever thank you for watching जय हिंद